everyone እንኳን ወደዚህ electronic classroom በሰላም መጣችሁ። ይህ በኤኬቲዩብ እየተዘጋጀ የሚቀርብ እንግሊዝኛ ቋንቋን በአማርኛ ተማሩ የተሰኘው ክፍለ ጊዜ ነው። ስለዚህ ይህንን እንግሊዝኛ ቋንቋን በአማርኛ የምትከታተሉ ተማሪዎች ይህንን class በተደጋጋሚ ጠይቃችሁኝ ነበር። ስለ tense ስንመለከት ያልተመለከትናቸው የ tense ክፍሎች እንዳሉ አስታውሳችሁኝ ነበር። okay simple present tense ን ተመልክተናል። ሲምፕል ፊቸር ቴንስን ተመልክተናል። እንዲሁም ደግሞ simple past tense ን ተመልክተን ወይም past tense ን ተመልክተን ግን በ past tense ጃንጥላ ስር የነበሩ እንደ past continuous tense፣ past perfect tense እና past perfect continuous tense የሚባሉትን አልተመለከትናቸውም የሚል ጥያቄዎች አቅርባችሁልኛል። ዛሬ past continuous tense ን በዚህ ቪዲዮ አሳያችሁና past perfect tense ን ደግሞ በሚቀጥለው class ለማሳየት እሞክራለሁ። okay so ይሄ class ይሄ class በ past tense ስር ያለ class ነው። ያ ማለት ስለ past tense ስታጠኑ፣ ስለ past tense ስታነቡ simple past tense ን ብቻ ሳይሆን past continuous tense የሚባል አለ past perfect tense የሚባል አለ። past perfect continuous tense የሚባል አለ። ስለዚህ ይሄ past continuous tense የሚባለውን ዛሬ እንመለከታለን። እንግዲህ ቀደም ሲል ስለ tense ስንማር ታስታውሱ ከነበረ tense ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። time ማለት ነው ብለናል። tense ማለት time ማለት ነው። tense tempus ከሚለው ቃል የመጣ ሲሆን ምን ማለት ነው? time ማለት ነው። እንግዲህ በዕለት ተዕለት ተግባራችን በህይወታችን ስንኖር okay ትላንትና ያከናወናቸው ተግባሮች አሉ፣ ዛሬ እያከናወናቸው ያሉ ተግባሮች አሉ፣ ወደፊት ደግሞ የምናከናውናቸው ተግባሮች አሉ። እነዚህን ተግባራት በአግባቡ ለማስቀመጥና በአግባቡ ትርጉም ሊሰጥ በሚችል አይነት መልኩ ለመግለጽ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ጊዜን የሚገልጽ ነገር ቋንቋ ውስጥ ያስፈልገናል ማለት ነው። እሱ ነው እንግዲህ ጊዜን የሚገልጸው ነገር በጥቅሉ ሲታይ tense ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ past continuous tense ምን አለው? form አለው። past continuous tense የራሱ የሆነ የቋንቋ ፎርም አለው። ይሄ ፎርም ምንድነው? ወዝ ወይም ዌር ፕላስ አይኤንጂ ፎርም ኦፍ ዘ ሜን ቨርብ ኦኬ ወዝ ኦር ዌር ፕላስ አይኤንጂ ፎርም ኦፍ ዘ ሜን ቨርብ ኦኬ አይኤንጂ ፎርም ኦፍ ዘ ሜን ቨርብ the main verb እንግዲህ ይሄ ፎርም ስንል አንድ አረፍተ ነገር ውስጥ okay ሲገባ የምናገኘው የቃላት ድርደራዎች ናቸው። okay እሱ ነው form የምንለው። ለምሳሌ ብንመለከት okay ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ለማየት ብንፈልግ ዴይ ዌር ዴይ ዌር ዴይ ዌር ዎኪንግ they were walking to the store yesterday to the store to the store yesterday አንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ኦኬ ልክ እንደዚህ የተጻፈ አረፍተ ነገር ውስጥ እንደዚህ ስትመለከቱ ኦኬ they were walking to the store yesterday እንደዚህ አይነት የታይም ኤክስፕሬሽን ለምሳሌ yesterday ላስት መንዝ okay last week last year የሚባል የ time expression ኖች ወይም ደግሞ ጊዜን የሚገልጹ ነገሮች ስትመለከቱ እነሱ የ past time expression ኖች ናቸው ወይም ደግሞ ድርጊቱ የተከናወነው በኃላፊ ጊዜ ወይም ደግሞ በ past ጊዜ መሆኑን የሚገልጹ ናቸው። እንደዚህ yesterday time expression ነው ይሄ time expression okay ጊዜን የሚገልጽ ነው። ስለዚህ they were walking to the store yesterday ይህን አጠቃላይ አረፍተ ነገሩን በምንመለከትበት ሰዓት ይሄ ዘይ ዌር ዎኪንግ ቱ ዘ ስቶር የስተርደይ የስተርደይ የሚለው ቃል okay ድርጊቱ ትላንትና የተከናወነ መሆኑን ያሳየናል። ስለዚህ ይሄ ድርጊት ትላንትና ተከናውኗል። በምን አወቅን? ምክንያቱም አረፍተ ነገር ውስጥ yesterday የሚል እንደዚህ አይነት ቃል ስለገባ yesterday okay፣ time expression ነው ትላንትና ማለት ነው በአማርኛ ስለዚህ እንደዚህ ያለ ነገር ሲገባ ድርጊቱ ትላንትና ነው የተከናወነው እሺ ስለዚህ ትላንትና ከተከናወነ ታዲያ ለምንድን ነው በ past tense ስር ያላስቀመጥነው ብለን ከጠየቅን ምክንያቱም ትላንትና ሲከናወን ነገር ግን የተከናወነው ድርጊት long የሆነ action ስለሆነ walk ማድረግ okay፣ ትላንትና ወደ store ኡ ወይም ደግሞ ወደ መደብሩ walk አደረጉ ነው የሚለው። ስለዚህ walk ማድረግ የሚለው ድርጊት እሱ long action ስለሆነ ስለዚህ long action ሲሆን ደግሞ በአብዛኛው በምንድን ነው የምንገልጸው? በ continuous tense ወይም ደግሞ በ past continuous tense። okay continuous ማለት ቀጣይነት ያለው ማለት ነው። okay the past continuous tense ድርጊቱ የተከነወነው በ ኃላፊ ጊዜ ላይ ነው። ነገር ግን በኃላፊ ጊዜ ላይ ሆኖ ቀጣይነት ያለው ማለት ነው። so they were walking to the store yesterday. okay were walking ይቺ እዚህ ጋር በቅንፍ ያስቀመጥኳት ይሄ ነው እንግዲህ form የሚባለው። okay so this is the form of the past continuous tense ለምንድን ነው ወዝ ያላል ነው? ዘይ ወዝ ኦኬ ዘይ ወዝ ዎኪንግ ቱ ዘ ስቶር ዘይ ወዝ walking walking to the store to the store yesterday to the store yesterday ለምንድን ነው they was walking to the store yesterday ያላልነው? ምክንያቱም ዘይ የሚለው ይሄ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ምንድን ነው? ፕሉራል ስለሆነ ስለዚህ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት plural ሲሆን እንደ they okay we የመሳሰሉት plural subject ሲሆን okay አስቴር and ከበደ እንደዚህ ሁለት ስሞች okay ብዙ ቁጥርን የሚገልጽ ሲሆን የምንጠቀመው were ን ነው እንጂ ወዘን አይደለም። ስለዚህ he ከሆነስ he okay he were ዎኪንግ yesterday ing walking to the store yesterday to the store yesterday okay he were walking to the store yesterday ትክክለኛ grammar ን የተከተለ አረፍተ ነገር ነው ወይ የሚል ጥያቄ ብናነሳ አይደለም ለምን ምክንያቱም subject ኡ third person singular subject ሲሆን እንደ he she it okay አበበ ከበደ እንደዚህ ተርድ ፐርሰን ሲንጉላር ሳብጀክት ሲሆን ወይም singularity ን የሚያሳይ ሲሆን were ን ሳይሆን was ን ነው የምንጠቀመው። okay so was ን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት singular subject ሲሆን እንደ he she it ከበደ፣ ለማ ነጠላ ግስን okay ነጠላ ስምን ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ሲወስድ ነጠላ ግስን ነው መውሰድ መቻል ያለበት። ስለዚህ ነጠላ ግስ ደግሞ was ነው እንጂ were አይደለም። so የአረፍተ ነገሩ ባለቤት plural ሲሆን እንደ ዘይ ዊ የመሳሰሉ ሲሆን were እንጠቀማለን። ስለዚህ form የሚለው ነገር ይህንን ነው የሚያጠቃልል okay so ዘ ፎርም ኦፍ ዘ ፓስት ኮንቲኒስ ቴንስ ኢዝ ወዝ ኦር ዌር ፕላስ አይ ፎርም ኦፍ ዘ ሜን ቨርብ። ወዝ ኦር ዌር ፕላስ አይ ፎርም ኦፍ ዘ ሜን ቨርብ this is the form of the past continuous tense ኦኬ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ሲንጉላር ሲሆን እንደ ሂ ሺ ኢት ሲንጉላር ሲሆን ወዝን እንጠቀማለን ፕሩላር ሲሆን ዌርን እንጠቀማለን ኦኬ ሶ ዌር is used is used okay with a plural subject with a plural with a plural subject and okay and was was is used with a singular subject singular subject. ኦኬ ሶ ዌር ኢዝ ዩዝድ ዊዝ ፕሉራል ሳብጀክት ፕሉራል ሳብጀክት ማለት ምን ማለት ነው? Okay, ፕሉራል ማለት ብዙ ቁጥር ማለት ነው። okay ብዙ ቁጥርን የሚያሳይ ለምሳሌ እንደርድራቸው፣ ዝም ብለን እንደርድራቸው። ዊ እሺ፣ ዘይ እሺ፣ እንዲሁም ደግሞ you አንተ ወይም እናንተ ስለሚሆን you። ስለዚህ እነዚህ ሲሆኑ ምን እንጠቀማለን? ፕላስ ዌር እንጠቀማለን። ኦራይት ን ሲንጉላር ሳብጀክት ሲሆን ደግሞ ሂ ሺ ኦኬ ኢት ኤንድ ከበደ ኦኬ ፕላስ ራይት ፕላስ ዎዝ ዎዝ ዌር ኦኬ ን የዌር ደግሞ present form ኡ ማን ነው ከተባላችሁ are okay? የ was ደግሞ present form ኡ ማን ነው ከተባላችሁ is ነው የሚሆነው ማለት ነው is present ነው was past ነው are present ነው were past ነው ኦራይ ሶ እንግዲህ ስለ form ኡ ይሄን ያህል ከተናገርን ስለ function ኡ ደግሞ የተወሰነ ነገር እንበልና ከዛ ኤግዛምፕሎችን አይተን ከዛ ጥያቄዎችን የምሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። Alright, then what is the uses of the past continuous tense? What is the uses of the past continuous tense? Okay? This tense expresses a long action that was happening for sometimes in the past. this tense expresses expresses a long action a long action that was okay that was happening in the past that was happening happening in in the past. Okay, for example, Hannah was washing her dress yesterday. Hannah Hannah was was washing washing her dress yesterday okay አሁን ልብስ የማጠብ ተግባር ረዘም ያለ ተግባር ነው። okay ልብስ የማጠብ ተግባር ረዘም ያለ ተግባር ነው። ሁለት ሰዓት ሊፈጅ ይችላል። ሶስት ሰዓት ሊፈጅ ይችላል። አንዳንዴ እንደውም ቀን ሙሉ ሊያውል ይችላል። ስለዚህ ይህንን ረዘም ያለ ተግባር በሲምፕል ፓስቴንስ አንገልጸውም። ሀና ወሽድ ሀር ድረስ የስተርደይ ማለት sensible አይደለም። sensible የሚሆነው ወይም ደግሞ በትክክል tense ኡን ተከትሎ የሚገለጸው አገላለጽ እሱ በፓስት ኮንቲኔስተንስ ሲሆን ነው ሃና was washing ሄር ድረስስ የስተርደይ። ኦራይት ሶ እዚ ጋ ወዝ ዋሽንግ የሚለውን ይህን form ተመልከቱ ምን አይነት form ነው ፓስ ኮንቲኔስ ነው okay was washed አንልም was washing ነው የምንለው was wash አንልም okay አሁን አንዳንዴ ምርጫ ላይ ምን ያደርጉታል ወዝ ወሽ ወዝ ወሽ ኦኬ this is ፓስት this is present አይሆንም okay? was washed አይሆንም okay? so የሚሆነው was washing ሃና was washing her dress yesterday ሶ ይሄ action okay long action ነው ፕሮግሬሲቭ አክሽን ነው እንደውም አንዳንድ መጽሐፍ ፓስት ፕሮግሬሲቭ ቴንስ በማለት ያስቀምጡታል ይሄ የ tense አይነት long action ን በኃላፊ ጊዜ የተከናወነውን እሱን ለመግለጽ የሚጠቅም ነው ይሄ የመጀመሪያው ፋንክሽን ነው ወደ ሁለተኛው ፋንክሽን እንለፍ the second function okay it can also be used to describe okay it can it can also be used to to describe to describe something something that was happening continuously in the past something that was happening that was happening continuously in the past continuously in the past okay when another action interrupted it okay when another action interrupted it another action interrupted interrupted it okay it can also be used to describe something that was happening continuously in the past okay in the past when another action interrupted it example example I was making dinner when she arrived I was making dinner I was making dinner when she arrived. Okay, when she arrived. አይ ዋዝ ሜኪንግ ዲነር ዌን ሺ አራይቭድ ኦኬ አሁን ምንድነው የሚለው የሁለተኛው የሁለተኛው function ወይም ደግሞ የሁለተኛው ጥቅም አንድ long የሆነ action long የሆነ action በኃላፊ ጊዜ ሲከናወን ወይም እየተከናወነ ይሆንና ሌላ short የሆነ action ደግሞ interrupt ሲያደርገው okay ያቺ short ኧ action ወይም ደግሞ አጭሯ action በ simple past ትገለጻለች። long ኦ action ደግሞ በፓስ ኮንቲኒየስ ቴንስ ይገለጻል ነው የሚለው። ስለዚህ አይ ወዝ ሜኪንግ ዲነር ዌን ሺ አራይቭድ። አሁን እነዚህን was making የሚለውንና arrived የሚለውን ይህንን ሁለት የተሰመረባቸውን ግሶች ተመልከቱ። አይ ወዝ ሜኪንግ ዲነር ዌን ሺ አራይቭድ ኦኬ ራት እያበሰልኩ እያለ መጣች ነው የሚለው። ራት የማብሰል ድርጊቱ okay I was making dinner ማለት ራት ማብሰል ነው። ስለዚህ ራት እያበሰልኩ እያለ okay መጣች። ራት የማብሰሉ ድርጊት long የሆነ ወይም ረዘም ያለ ድርጊት ነው። ረዘም ያለው ድርጊት ሁል ጊዜ የሚገለጸው በምንድን ነው? በኃላፊ ጊዜ ከሆነ በ past continuous tense ነው። ስለዚህ when she arrived እሷ መጣች። የእሷ መምጣት okay እሱ ድርጊት ደግሞ short የሆነ interrupt የሚያደርግ አጭር የሆነ ድርጊት ነው። ስለዚህ አጭር የሆነ ድርጊት የሚያቋርጥ የሆነውን ድርጊት ደግሞ በምንድን ነው የምንገልጸው? በ simple past simple past ደግሞ form ኡ ምንድን ነው? V2 alright ግልጽ ለማድረግ ለምሳሌ አሁን ትላንትና አንዱ ጓደኛችሁ okay መኪና drive እያደረገ እያለ ወይም ደግሞ መኪና እያሽከረከረ እያለ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየተንቀሳቀሰ እያለ ፖሊስ ቢያስቆመው okay መኪና የማሽከርከሩ ድርጊት long action ነው፣ ረጅም action ነው። በአንድ ደቂቃ በሁለት ደቂቃ ወይም ደግሞ በአጭር ድርጊት ወይም ሰዓት ውስጥ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ስለዚህ መኪና የማሽከርከሩ ድርጊት እሱ long ስለሆነ በ past continuous tense ይገለጻል። ፖሊስ ማስቆሙ ግን short ነው። okay interrupt የሚያደርግ ነው፣ የሚያቋርጥ ነው። እሱ ደግሞ በ simple past ይገለጻል ነው። ስለዚህ long የሆነው በ past continuous short የሆነው ደግሞ በሲምፕል ፓስት ይገለጻል ነው የሚለን። ኦራይት ሶ ሌላ ምሳሌ ሄኖክ ኮልድ ሚ ዋይል አይ ዋዝ ፊሊንግ a job application form. Henok. Henok called me. Called me while while I was feeling filling in a job okay application form a job application form all right now Henok called me okay while I was filling a job application form he was filling in ይሄ ኦኬ ፓስ ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ን የስራ ማመልከቻ እየሞላሁ እያለ ሄኖክ ጠራኝ ነው የሚለው። ስለዚህ ሄኖክ የመጥራቱ ድርጊት okay ሄኖክ የመጥራቱ ድርጊት እሱ interrupt የሚያደርግ ድርጊት ነው፣ አጠር ያለ ድርጊት ነው። ስለዚህ በ simple past እንገልጸዋለን። Henok called me while I was filling in job application form። ስለዚህ I was filling job application form የሚለው እሱ past continuous tense ነው። ለምን? ፕሮግሬሲቭ ስለሆነ ረጅም ድርጊት ስለሆነ okay የስራ ማስታወቂያ መሙላት ጊዜ የሚፈጅ ነገር ስለሆነ ረዘም ያለ ነገር ስለሆነ፣ ስለዚህ እሱ በ past continuous tense ይገለጻል ነው። ይሄኛው ሁለተኛው ተግባር ነው ማለት ነው። I think ቀላል ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላ ደግሞ ሶስተኛ ተግባር አለ። አንዳንድ መጽሐፍ ላይ ስታነቡ የምታገኙት ምንድን ነው እሱ This tense is used to talk about two long action happening at the same time in the past. Okay? The third function is this tense this tense is used is used to talk about to talk about okay two long actions two long actions two long actions happening at the same time in the past happening at the same time at the same time in the past okay at the same time in the past. Okay, this tense is used to talk about two long actions happening at the same time in the past. For example, for example, while while Abel was listening to music, okay, while Abel Abel was okay listening listening to music comma I was watching a film I was watching a film I was watching a film all right while Abel was listening to music. Look, was listening and was watching. okay እነዚህ ሁለቱ የተሰመረባቸው past continuous tense form ኦች ናቸው። ስለዚህ ዋይል አቤል ወዝ ሊስኒንግ ቱ ሚውዚክ አይ ወዝ ዎችንግ ፊልም። ሁለት long የሆኑ አክሽኖች እነዛ ሎንግ ስለሆኑ በፓስት ኮንቲኒየስ ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ ይገለጻሉ ነው የሚለን። ኦኬ ሶ አንድ ምሳሌ ደግሞ ልጨምር። ክብሮም ወዝ ረኒንግ ዋይል ኢት ወዝ ሬኒንግ። ኦኬ ክብሮም ክብሮም ወዝ running okay while while it was raining it was raining okay እነዚህን ኢት ዋዝ ሬኒንግ ኦኬ ክብሮም ዋዝ ሬኒንግ ክብሮም ዋዝ ረኒንግ ኦኬ ክብሮም እየሮጠ ነበር ዝናቡ ሲዘንብ ነው የሚለው ዝናቡ ሲዘንብ ክብሮም እየሮጠ ነበር ዝናብ የመዝነብ ድርጊት long ነው okay የመሮጥ ድርጊት long ነው ስለዚህ ሁለት long የሆኑ ነገሮች ደግሞ በምን ይገለጻሉ በ past continuous tense ይገለጻሉ። ስለዚህ አሁን ስለ past continuous tense ሶስት ዋና ዋና function ኦችን ተመልክተናል። ወደ exercise ከመሄዳችን በፊት እንጠቅልለው። okay past continuous tense past continuous tense ምን አለው? form አለው። እሺ form ኡ ምንድን ነው ብለናል? was or were plus ing form። ይኸው እዚህ ጋር was ing፣ was ing። were ደግሞ ቢሆን were ing፣ were ing ይሆናል። እሱ ምንድን ነው? form ኡ ነው። function ኑ ደግሞ use ኡ ደግሞ የመጀመሪያው function ለማየት ጥረት እንዳደረግ ነው ምንድን ነው? long action። okay long action ኃላፊ ጊዜ ላይ የተከናወነ long action ን ለመግለጽ ይጠቅመናል። እሺ እሱ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚሄው ጫፍ ላይ ቦርዱ ጫፍ ላይ የተጻፈው it can also be used to describe something that was happening continuously in the past when another action interrupted it okay continuous የሆነ action okay past ላይ የተከናወነ continuous የሆነ action እሱ በ past continuous tense ይገለጻል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው እንዲሁም ደግሞ ሌላ short የሆነው action ደግሞ በ simple past tense ይገለጻል። ሁለተኛው function። ሶስተኛው function ደግሞ This tense is used to talk about two long actions happening at the same time in the past. Okay? ሁለት ሰፋፊ ሁለት ረጃጅም የተለጠጡ okay ጊዜ የሚወስዱ ድርጊቶች እነሱ ሁለቱ በኃላፊ ጊዜ ከተከናወኑ እነዛ ሁለቱ ሰፊ ጊዜ የሚወስዱ ድርጊቶች ሁለቱ በፓስት ኮንቲኒስ ቴንስ ይገለጻሉ። ይኸው እንመልከት። ዋይል አቤል ወዝ ሊስኒንግ ቱ ሚውዚክ I was watching a ኦኬ Abel was listening to music። አቤል ሙዚቃ እያዳመጠ ነበር። እንዲሁም ደግሞ እኔ ፊልም እየተመለከትኩ ነበር። ሙዚቃ የማዳመጥ ድርጊትና ፊልም የመመልከት ድርጊት ጊዜ የሚወስዱ ናቸው። ረዘም ረዘም ያለ ጊዜ የሚወስዱ ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ ጊዜ የሚወስዱ ነገሮች በ past continuous tense ይገለጻሉ። ወደ exercise እናልፋለን። next ቦርድ ላይ exercise ኡን እጽፍላችኋለሁ። ኔክስት ቦርድ ላይ ኦኬ ኤክሰርሳይዝ ኤክሰርሳይዝ ኦኬ። ይህንን ኤክሰርሳይዝ ኦኬ ቹዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ትክክለኛውን ምላሽ ማን ነው? ትክክለኛውን መልስ ነው የምትመርጡት። ቹዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ቹዝ ዘ ኮሬክት ዘ ኮሬክት አንሰር choose the correct answer from the given alternative below. Okay, so number one, my brother was working in the garden. My brother, my brother was, okay, working in the garden, working in the garden, working in the garden, while, okay, while I dash volleyball. Okay, so A, I'm playing Mm, okay B. playing okay C was playing was playing and D were playing all right so my brother was working in the garden while I I dash volleyball ስለዚህ ትክክለኛው መልስ የቱ ነው ትክክለኛውን መልስ ታስቀምጣላችሁ። ነምበር ቱ ዋይል ማይ ማዘር ዋዝ ኩኪንግ ዋይል ዋይል ማይ ማዘር ማይ ማዘር ዋዝ cooking. I dash a movie. Alright, so A was watching. Alright, then B is watching. then see are watching all right then D I'm watching I'm watch okay then which one is the correct answer okay the third one what did you say what did you say What did you say? Okay. I, what did you say? Question mark. I dash you. All right. A. I'm not. Okay, I'm not listening. Mm, all right. Then B. Did not listening did not or didn't listening. All right, then C wasn't listening or was not listening. Then D don't listen. ኦራይት ን ላስት ዋን ኢዝ እናንተ በጣም በርካታ ጥያቄዎችን በመስራት አንደርስታንዲንጋችሁን መፈተሽ ትችላላችሁ። ኦኬ እኔ ጊዜ ለመቆጠብ ያህል አራት ጥያቄዎችን እሰጣችኋለሁ። መልሱን ኮሜንቱ ላይ በማስቀመጥ መሳተፍ ትችላላችሁ። ዴይ ስዊሚንግ they swimming when the phone rang when the the phone rang the phone rang all right then a where then b r c do and abc abcd abcd ኦኬ ዲድ ስለዚህ ትክክለኛውን መልስ በመምረጥ ፓርቲስፔት በማድረግ comment ኡ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። understanding ኣችሁን ለመፈተሽ I think ይሄ class እንግሊዝኛ ቋንቋን ለጀማሪዎች የምታጠኑ የምታጠኑ ልጆች ትንሽ ሊከብዳችሁ እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ። ቢካውዝ ቀደም ሲል እንግሊዝኛ ቋንቋ ለጀማሪዎች ከዛ በፊት ማወቅ ከዚህ በፊት ያሉ class ኦች አሉ እነሱን መውሰድና ማወቅ ስለሚገባችሁ ነው። ስለዚህ ግራ ብትጋቡና እነዚህን ጥያቄዎች ባትመልሷቸው ይከብደናል ብላችሁ ማሰብ አይኖርባችሁም። okay፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ የ tense አይነቶችን ስለተመለከትን ይህንን class ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ለጀማሪዎች ሳይሆን intermediate level ላይ ያላችሁና advanced የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ያላችሁ ልጆች ግን ይህንን መሞከር ይኖርባችኋል። ሁሉንም ጥያቄዎች መስራታችሁን ማረጋገጥ አለባችሁ። ኤግስ ካገኛችሁ ደግሞ ከሳታችሁት ለምን እንደሳታችሁ ምክንያቱን መገንዘብ ይኖርባችኋል። እንግዲህ አብሬያችሁ የቆየሁት የእናንተው አብርሃም ከኤኬቲዩብ ነኝ። በሚቀጥለው class እስከማገኛችሁ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው